ازيكم وهنبدأ الجزء الثاني من جولتنا المتأخرة في معرض روائع الفن الأوروبي مع المنحوتات القطعة دي اسمها الغفران للنحات الفرنسي الشهير برنوس دوبوا في آخر القرن ال19 وهي مستوحاة من قصة الابن الضال في العهد القديم التمثال عليه إمضاء دوبوا بس مش واضح هنا وأظن التمثال من مجموعة محمد محمود خليل والآن هنروح نشوف النجم الحقيقي للممثلين في المعرض النحات الفرنسي الشهير أوغوست رودان ورودان يعتبر من مؤسسي النحت الحديث في الغرب ومصر رسميا بتمتلك مجموعة من أشهر أعمال رودان الأصلية طبقا لمتحفه الرسمي في فرنسا زي تمثال النصفي البرونزي الأخضر والبني اللي اسمه بايلون وها هو تمثال رودان الأشهر المفكر التمثال البرونزي الأسود هو نسخة أصلية من التمثال الأصلي اللي ظهر للعالم في سنة 1880 والعمل الفني ده مستوحى من مسرحية الكوميديا الإلهية لدانتي التمثال من مجموعة مركز الجزيرة للفنون الحديثة ومعروض حاليا هناك وهذه السيدة العارية الخجولة من أعمال رودان أيضا واسمها حواء وبتمثل نزول حواء إلى الأرض من جنة عدن وأيضا هي مستوحاة من الكوميديا الإلهية هي برضه من مجموعة مركز الجزيرة للفنون الحديثة وحاليا هي معروضة هناك تمثال الدفاع أو الدعوة لحمل السلاح من أشهر أعمال رودان وحاليا هو في متحف محمد محمود خليل التمثال البرونزي الأسود هو نسخة أصلية مصغرة من التمثال الأكبر الموجود حاليا في متحف رودان بباريس رودان قام بنحت التمثال في عام 1879 لتخليد ذكرى حصار باريس في عام 1870 ونسيب رودان ونروح لجان باتيست كاربو التمثال النصفي من الرخام هو جزء من تمثال أكبر قام بنحته الفنان الفرنسي واسمه الرقصة ولا زال ليومنا هذا التمثال موجود في واجهة أوبرا جارنيه في باريس هو من مجموعة محمد محمود خليل وحاليا هو في متحفه ودلوقتي معانا الفتاة الصغيرة والغزالة وهذا التمثال من عمل النحات الفرنسي هنري بوشار هو نسخة برونزية من نفس العمل الفني لبوشارد بنفس الاسم في سنة 1910 والعمل الأصلي موجود حاليا في متحف المتروبوليون للفنون في نيويورك هو في اختلافات بين العملين زي ما احنا شايفين سواء الفتاة أو الغزالة لم أستطيع معرفة الأسباب اللي وراء الاختلافات دي بس أنا عجبتني النسخة اللي في مصر أكتر الفتاة والغزالة من مجموعة مركز الجزيرة للفنون وحاليا معروضة هناك إلى المرأة الراقصة للنحات الفرنسي أدجر ديجا هاي الفتاة والغزالة رقصتنا العالية هي نسخة من البرونز نسختها الأصلية أيضا في متحف المتروبوليتان في نيويورك والسيدة الراقصة معروضة حاليا في مركز الجزيرة للفنون الحديثة وإلى هذا التمثال الرائع واسمه هو حلم المجد تمثال برونزي صغير قام بنحته النحات البولندي سيربيان جودباسكي حلم المجد من مجموعة محمد محمود خليل وحاليا معروض في متحفه إلى السيدة التي تستحم وهي مصنوعة من البرونز الأسود هذا العمل الفني قام بنحته النحات الفرنسي لويس جول ديدرون وتلك السيدة حاليا في مركز الجزيرة للفنون الحديثة وفي جولتنا هنقابل الدكتور وايلي المعمول من البرونز الأسود وقام بنحته النحات السويدي بوريس رودمان كلوزل وهو أيضا في مركز الجزيرة للفنون وسيدة عارية أخرى بس المرة دي جالسة من البرونز الأسود ومن النحت الفرنسي جول دالو ودي نسخة تانية من نفس التمثال من الرخام الأحمر وأظن واحد منهم في مركز الجزيرة وللأسف وقع مني معلومات تلك اليد البرونزية السوداء وهنختم جولتنا مع نسخة برونزية لواحد من أشهر أقدم التماثيل في العالم تمثال فينوس دمايلو مايلو أو تمثال فينوس زي ما هو معروف النسخة الأصلية من الرخام من اليونان القديمة حاليا في متحف اللوفر في باريس نسختنا البرونزية من فينوس موجودة حاليا في مركز الجزيرة للفنون وهكذا جولتنا انتهت لهذا المعرض شكرا للمشاهدة وما تنسوش لو عجبكم المحتوى تعملوا like و share و subscribe.